no sono un tiktok, il beat pinto, un flow distinto, wow Escucho la base mientras se caen cual pase de pirlo Sale distinto, más que escribirlo, Oh más clean que ex rito, ah. Saco letras improvisando como si tuviera en el quinto, wow No sono un TikTok, guacho yo el beat lo pinto Dicen que tengo un flow distinto y yo sigo culpando mi instinto Frases como pase de pirlo, como desito sonando limpio En el limbo rozando delirio, me está soy yo mismo Me cargo, me de errores, no quiero me perdonen No puedo estar constantemente Siento de los mejores ah, Yo al tengo valores ah, y siempre mantuve mis dones ah, Sácale la ficha al que te tira flores Solo busca que peores Super lima triste que la de Corre Forest Mi peli no la viste, pues te vale millones I'm the one who's knocking the door Más invicto que la selección Los paseos están bajo presión, wow Ahora saben quién soy Lo querés saber pero te entretengo Lo que narra mis barros sostengo Mi problema es que no me contengo No queda uno firme si intervengo Ya reconocen la magia que tengo Ronaldinho en el Flamengo ah, Una gambeta ya lo deja rengo mm, Ya lo deja rengo Siento nervios en la panza y confianza en mi talento Necesito conseguirlo, tengo miedo de no hacerlo Sé que puedo llegar lejos, solo si no sobrepienso Pero me la juego mientras que... Ah viven del lista Falta la chispa, no hay sed de conquista Quiero ser artista, te pistas y fritas. 5M soltando mi pica Brillo bajo, ambición en la cima Cara de ganada y ganas de rima Mi potencial juega las escondidas Si yo poniendo probamos tu estima ah, No son un TikTok, guacho yo el los pintos. Dicen que tengo un flow distinto Y yo sigo culpando a mi tinto Así como pases de pirlo Como te soy, sonando limpio En el libro rozando el delirio Me está salvando soy yo mismo No son un TikTok, el beat pintos. lo pinto Un flow Escucho la base y se frases caen por pases de pilo Sales distinto, más que escribirlo, uh, más clean que el fin del ah. Saco letra improvisando como si tuvieran el